राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिएकै दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं माओवादी नेता सुदन किराँतीले रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन् शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले लामिछानेलाई जनताले लोकप्रिय मत दिएका कारण उनलाई रोजेको मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् जनताले रवि लामिछानेलाई लोकप्रिय मत दिएको भन्दै उनले जनमतको सम्मान गर्नका लागि पनि रवि लामिछानेले रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए जनताले रवि लामिछानेलाई दिएको लोकप्रिय मतको सम्मान गर्नका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको उनले बताएका हुन् लामिछानेको सम्मानका लागि आफू मन्त्री पदबाट बाहिरिन समेत तयार रहेको उनले सङ्केत गरे अहिलेको मन्त्री परिषदका लोकप्रिय मन्त्रीका रूपमा रहेका किराँतीको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताइरहेका बेला माओवादीका मन्त्री किराँतीले यसो भन्नुलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै बोली भनेका छन् प्रचण्डकै मुखबाट लामिछानेलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ल रोजेको मन्त्रालय लिन आउनुहोस् भन्दा अप्ठ्यारो हुने भएका कारण प्रचण्डले मन्त्री सुदन किराँती मार्फत यो प्रस्ताव राखेको हुन सक्ने बुझिएको छ अहिलेको मन्त्री परिषदमा सुदन किराँतीलाई कामप्रति इमान्दार र प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध बनाएका मन्त्रीका रूपमा लिइन्छ माओवादीकै मन्त्री सुदन किराँतीले रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएपछि माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ रवि लामिछाने यसअघि पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको र सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले त्यतिबेला फेरि गृह मन्त्रालयकै दावी गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो गृह मन्त्रालयमा प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई पुनः इन्ट्री गराउन उति बेला आनाकानी गरेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो यता रासोपा सभापति रवि लामिछानेले भने यही अवस्थामा सरकारमा जाने कल्पना आफूहरूले नगरेको बताएका छन् शुक्रबार सांसद पदको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यही अवस्थामा सरकारमा जान सम्भव नभएको बताएका हुन् सरकारमा जान धेरै कुरा मिल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो सञ्चारकर्मीले लामिछानेलाई तपाईँ सरकारमा कहिले जाने भनी प्रश्न गरेका थिए जवाफमा लामिछानेले यही अवस्थामा आफूहरूले सरकारमा जाने कुरा नसोचे खोजेको बताए गएको पुस दसपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्यलाई प्राथमिकताका साथ राखेको स्मरण गर्दै उनले भने हामीलाई जनताले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न लोकप्रिय मत दिएका थिए त्यही अनुसार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भनी उल्लेख गर्यौँ तर अहिले त्यसलाई सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाटै हटाइयो जो गम्भीर आपत्तिजनक छ भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भन्ने विषयलाई नै सरकारको साझा कार्यक्रमबाट हटाइनुलाई आफूहरूले आश्चर्यजनक रूपमा लिएको बताउँदै उनले यस्तो सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताए सोच्नै नमिल्नेसँग सरकारमा सँगै बस्न कहाँ सकिन्छ र लामी छानेले भने लामी छानेलाई सञ्चारकर्मीले सरकारमा नजाने हो भने समर्थन चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए त्यसको जवाफमा उनले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने अत्यन्तै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो जस्तो किसिमको यसले हेर्दाखेरि सरकारमा जाने कि सेलमा जाने अहिले सोच्ने कुरा छैन समर्थनमा के गर्ने भन्ने अवस्था त्यसले अब आज हामी समर्थन सकिएसँगै अब हामी केन्द्रीय समितिको बैठकहरू बसेर यसलाई गम्भीर समीक्षा गर्छौँ एकदमै समीक्षा कयौँ भएका छन् सृजना भएको छ त्यसलाई हामी भएन कि भएन त छेकियो पुरै छेक्यो अब ठिक छ त्यस्तो सम्भावना सरकारको मैले अगाडि पनि बताएको थिएँ चुनावी कुराकानीमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो कि हामीले आम नागरिकसँग भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको दिनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले हटायो त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको त्यो जेका लागि हामीले जे जुन भाषा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो भाषा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ होइन मलाई बनाइदिन फोन गर्नुभएको थियो त्यो म यस्तो सुनेको थिएँ के हो भन्नुभयो भन्ने एउटा चासोसम्म राख्नुभएको थियो उहाँले त्यसमा कुनै थप त्यसबारेमा सरकार सम्बन्धी कुनै त्यस्तो गर्नु इच्छा प्रक्रिया भयो भने उहाँले मलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्नुभयो त्यति मात्र धेरै समीक्षा गर्दोरहेछ होला किनभने चुनावी दौरानमा जे जस्तो क्रियाकलापहरू भयो चुनावका बेलामा हेलिकप्टर लिएर गएर हामी दुवैको कन्फ्रेन्समा चाहिँ मन्त्री पदै बाँड्ने सम्भव एउटा क्रियाकलाप लगायतका धेरै क्रिया धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ होला अब त्यति मात्रै भएर त पुग्दैन होला धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्छौँ अहिले तुरुन्तै तत्कालै म कुराहरूमा प्रश्न पार्न अलिकति समय नहोला तर एकदमै धेरै सोच्नु पऱ्यो विचार गर्नु हामी अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छौँ यो पनि सहयोग मुलुकमा एउटा एउटा एउटा राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने सक्छ तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले हाम्रा न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पऱ्यो न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने ठाउँ राखेको छ कि छैन त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी संसद गर्न सफल गर्न मात्र ए नानी तिमी अलिकति हटिदिनु भयो त्यहाँ सेक्यो सबै ए सिला अब यस्तै किसिमको अस्थिरता रहने र एउटा गन्दीका लागि हुने भयो भने त्यसले डेलिभर गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसरी गन्दीको अभ्यास गर्नुको म दुःख देख्दिनँ सम्भावनाहरू रहन्छन् होला तर त्यो सम्भावनाको खोजी चाहिँ हामी गर्दैनौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले सोचे जस्तो हामीले परिकल्पना गरे जस्तो आफैले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बेग्लै कुरा होला जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एकचोटि भनेका पनि थियौँ कि सबैजनालाई भाग लगाएर मन्त्रीमण्डल भन्दा ठिक छ तेह्रवटा मन्त्रीमण्डल मात्र बनाऊ रासोपाले मात्र सरकार बनाऊ अरूले समर्थन गरौँ त्यस्तो अवस्थामा सबैजना तयार भयो भने सकिन्छ गर्न सकिन्छ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा एउटा अवधारणा विभिन्न अवधारणामध्येको एउटा आइडियामा डिस्कस गर्दा एउटा यसको अवधारणा हुन सक्ला त्यस्ता परिस्थितिहरू विशेष भयो र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण भयो अस्थिरता भएन भने त्यसमा छलफल गर्न त सकिएला तर अहिले हामी त्यो सम्भावनाको खोजी अथवा त्यो गेमतिर चाहिँ दौडेको चाहिँ छैन तपाईँहरू बढी कम्फर्टेबल चाहिँ काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ वा एमालेसँग भन्ने छ तपाईँको चाहिँ बढी के हो तपाईँ त्यसमा छैन छैन त्यस्तो कुनै पनि त्यो एकदमै गलत भाष्य हो त्यो कहीँ रहेछ भने पनि म त्यसलाई एकदमै खण्डन पनि गर्न चाहन्छु त्यो गलत भाष्य हो हामी आफैसँग मात्र कम्फर्टेबल छौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा अहिले भएका सबै राजनीतिक दलहरू लगभग सबै समान नै हामीले कुनै फरक देखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो सरकारमा रहिरहँदाखेरि त्यस्तो किसिमको आक्षेप पनि आएको थियो अलिकति बढी काटिसक्यो कि भन्ने कुरा आएको थियो तर तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने दल नै हाम्रो हो फेरि त्यसपछि हामीले एमाले अघि सारेका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई भन्दा भनौँ न त्यतिखेर अहिले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो त्यस पछाडि पनि फेरि गएर सत्ता गठबन्धनमा हामी रहेनौँ हामीलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम महिला उपराष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनाले हामीले जनमतलाई भोट हाल्यौँ त्यो एउटा भाष्य भनिएको मात्र हामी कोही कतै कसैसँग टाँसी नै अथवा कोहीप्रति सद्भाव सबैसँग छ एजेन्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्ला तर कुनै राजनीतिक दलप्रति हामी अलिकति सुधार भएको भन्ने चाहिँ सत्य होइन जस्तो त्यति आजको दिनमा अब यथास्थितिमा मन्त्रालय जाने भन्ने कुरा त विषय होइन धेरै कुरा मिल्नुपर्छ किनभने मुलुकको दुर्गामी विकासका लागि हितका लागि हेरेर अथवा स्थिरताका लागि हेरेर गर्नुपर्ने निर्णय सामान्य निर्णय होइन जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको छ ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि त्यतातिर सम्भावना धेरै कम छ असाध्यै न्यून सम्भावनाको कुराहरू हो यो यद्यपि छलफलहरू गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ नै रहन्छ हामी छलफल गरेर निर्णय त गर्छौँ तर तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा मन्त्रालय जाने अहिले जाने त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन किन जाने त्यो महत्त्वपूर्ण हो जाने ठुलो कुरो चाहिँ होइन हस् धन्यवाद राजनीतिक विषयमा टिप्पणी भन्दा पनि मेरो एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ मान्यता के रहि आएको छ भने स्थिरता एउटा साधन हो होइन हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साथी हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन mm. साध्य पछ्याउनुपर्छ त्यो त्यो स्पिरिटमा मैले भनेको के हो भने एउटा स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ एउटा सचेत कमन सेन्सिकल पोजिसन अहिले नेपालको मात्र टिप्पणी गरे होइन अहिलेको तत्कालिक टिप्पणी गरे होइन एउटा सर्वकालिक सर्वव्यापी मान्यताको कुरा गरेको रविजी मेरो एउटा प्रश्न छ अहिलेको पार्लियामेन्टको जस्तो स्वरूप छ